A pan to, przepraszam, pan jest ślepy, czy co? Tutaj. Nie widział pan, że ja jadę? Jak pan tu wjeżdżał? Ja jechałem z przeciwka. Zajechał pan mi drogę tutaj. Jak wjeżdżał na stację? To ja się wcielę. Panie, ja mam naprawdę tysiąc rumenów odpalać, byście mnie nie widzieli. Sam też jestem kierowcą, ale no kur... Dobra, ja z jechał za pana, ale jechałem centralnie przed. To panie, do okolí może, co?